तपाईँसँग आफ्नो बिजनेसको अथवा आफ्नो प्रोफेसनको कुनै रुल्स छ अथवा तपाईँले गरिराख्नु भएको काममा तपाईँले आफूलाई सम सर्टेन रुल्समा बाँध्नु भएको छ this is the most important questions friends welcome back to the Simon Rai YouTube channel जो हामीसँग कन्टिन्युसली अगाडि बढिराख्नु भएको छ वेलकम गर्न चाहन्छु फेरि पनि यो नेक्स्ट सेसनमा आइएम साइमन राई म यदि तपाईँहरू चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने म full online marketing since two thousand एटिनबाट गर्दै राखेको छु plus digital marketing affiliate marketing vlogging blogging consulting coaching as well as content क्रिएटरको रूपमा पनि काम गर्दै राखेको छु सो आज म तपाईँहरूलाई फिफ्टिन रुल्स जुन चाहिँ एउटा एन्टरप्रेन्यर्सहरूले चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ जुन एन्टरप्रेन्यर्सहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यो रुल्स यो फर्मुला तपाईँहरूले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ आशा छ तपाईँहरूले अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर फाइदा उठाउनुहुनेछ ओके सो entrepreneur विशेष साइड हसलर्स जो एक्स्ट्रा नाइन टु फाइभ जब गर्नुहुन्छ अथवा जब गर्नुहुन्छ केही सेल्फ एम्प्लोइ गर्नुहुन्छ प्लस एक्स्ट्रा तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न साइट्सहरूमा हस्लिङ गर्नुहुन्छ लाइक अनलाइन प्लेटफर्म्सहरूमा हुनसक्छ अलम जस्तै अन्य प्लेटफर्म्सहरूमा हुनसक्छ सो तपाईँहरूले चाहिँ यो रुल्स फलो गर्न सक्नुहुन्छ विशेष गरेर यो रुल्स मेरो टिमको लागि मैले चाहिँ बनाउँदैछु प्लस एक्स्ट्रा मेरो टिम बाहेक अन्य व्यक्तिहरूले पनि चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ okay so the rules number one is believe in yourself है नम्बर वान भनेको चाहिँ तपाईँले जबसम्म आफूले आफूलाई विश्वास गर्नुहुन्न अथवा आफूले आफूलाई के गर्दैछु what I am going to do अथवा चाहिँ मैले चाहिँ के गर्दैछु के गर्नुपर्ने र मैले गरेको कुरा चाहिँ राइट हो कि होइन भन्ने त्यो बिलिफ छैन तपाईँहरूसँग भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न सो तपाईँले आफूले आफूलाई फर्स्ट अफ अल चाहिँ बिलिभ गर्न सक्नुपर्छ believe yourself rules number one rules number two never stop investing yourself okay तपाईँहरूले चाहिँ कहिले पनि आफूलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्नका लागि चाहिँ नछुटाउनुहोस् अहिले विशेष गरेर यो लकडाउनमा इन्भेस्ट गर्नुको अर्थ तपाईँले आफूमाथि चाहिँ पैसा खनाउनु मात्र चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट होइन ओके तपाईँहरूले चाहिँ अन्य कुराहरू बुक स्टडी गर्नको लागि टाइम तपाईँहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ट्रेनिङहरू सेसनहरू एटेन्ड गर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ टाइम स्पेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ अभियसली मैले टेन वेबसाइट्सहरूको विषयमा पनि मैले भिडियो ल्याउँदैछु जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फ्री अनलाइन कोर्सेसहरू गर्न सक्नुहुन्छ देन आफ्टर तपाईँहरूले चाहिँ अभियसली पनि तपाईँहरूसँग सम सर्ट एन्ड क्यापिटल छ भने है फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईँहरूले आफूमाथि इन्भेस्ट गर्नै पर्छ जब तपाईँहरूले आफूमाथि इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ जब तपाईँहरूले आफूमाथि इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ मोर एन्ड मोर धेरै कुरा एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ धेरै सन्दर्भमा म भनिहाल्छु लाइक मैले युवानमा बिफोर मैले चाहिँ like around thirty forty thousand invest गरेँ होइन र लोनबाट अराउन्ड वान लाखको लोनबाट स्टार्ट गरेको बिजनेस ओके ल्यापटप हरेक कुराहरू चाहिँ म्यानेज गर्दा सो इन्भेस्ट गर्दै गर्दा अहिलेसम्म मैले चाहिँ अनलाइनमा धेरै कुरा गरिन्छ सिकिन्छ I I invest more than four five lakhs होइन so never stop investing in yourself the third rule is never lean back अर्थात् तपाईँ पछाडि हट्नु भएन तपाईँ अगाडि बढ्नुभएको छ भने अगाडि मात्र फोकस गर्नु पऱ्यो तपाईँलाई सोसाइटीले के भन्ला तपाईँलाई फ्यामिलीले के भन्ला तपाईँलाई चाहिँ यो कुराहरूबाट तपाईँ जबसम्म पछि हट्न सक्नुहुन्न अथवा चाहिँ तपाईँहरू यो कुराबाट पछि हट्नुहुन्छ भने you will never get succeed एउटा एन्टरप्रेन्यर्सले कहिले पनि यो कुरामा चाहिँ ब्याक हुन सक्दैन एउटा entrepreneurs always forward always look forward so the third rule यदि तपाईँहरू एन्टरप्रिन्यर हुनुहुन्छ भने never lean back okay and the fourth rule भनेको चाहिँ पर्स्यु योर प्यासन रिलेन्टलेसली अर्थात् मोस्ट अफ दि एन्टरप्रिन्यर्सहरू के गर्छन् त भन्दाखेरि उनीहरूसँग प्यासन नै छैन तर पनि something they are doing okay गरिराखेका हुन्छन् तपाईँले आफ्नो प्यासनलाई फलो गर्नुपर्छ द फर्स्ट थिङ तपाईँको प्यासन केमा छ ओके त्यो प्यासन त्यो प्यासनलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्छ आफ्नो इनर्जी त्यसले चाहिँ तपाईँलाई दिन्छ स्टिभ जब्सको भनाइ छ नि do what you love and love what you do तिमी जे गर्छौ त्यसलाई माया गर है एन्ड जे मनपर्छ त्यही गर ओके जो what you love and love what you do. So surround. Next fifth point म तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु अब फिफ्थ पोइन्ट रहेको छ surround yourself with the right people okay जिमरोनको एउटा भनाइ छ नि you are the people surrounded by five तपाईँ पाँचजना व्यक्तिले घेरिएको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ if you surrounded bad people तपाईँ पनि ब्याड नै हो अभियसली अभियसली होइन भन्ने हुन्छ त्यो मोस्ट अफ त्यही नै हुन्छ सेट यदि गुड एन्ड गुड पिपल्सहरूसँग तपाईँ सराउन्ड हुनुहुन्छ भने अभियसली तपाईँको माइन्ड सेट पनि गुड नै हुन्छ इट मिन्स के हो भने अलवेज इफ तपाईँहरू ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ सराउन्डिङ तपाईँको सर्कल चाहिँ वाइड हुनुपर्छ आजभोलिको समयमा त सराउन्ड हुनको लागि सबैलाई फिजिकल्ली मात्र हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन ओके मेरो तपाईँको चाहिँ फिजिकल्ली भन्नुपर्दा चाहिँ मसँग चाहिँ दुई एक दुईजना मात्र चाहिँ साथीहरू छन् राइट नाउ ओके सब मेरो चाहिँ अनलाइन मेन्टर्सहरू मोस्ट अफ द मोस्ट हुनुहुन्छ सो अनलाइनबाट पनि हुनसक्छ ओके मेन्टर हुनसक्छ every day they are doing something and they are creating some good things and मैले चाहिँ फलो गरिराखेको हुन्छु त्यसले चाहिँ छुट्टै भाइब्स दिन्छ इनर्जी दिन्छ okay so surrounded yourself with right people okay so six point भनेको चाहिँ grow your network grow your network भन्नुको अर्थ तपाईँले आफ्नो बिजनेस एक्सपान्ड गर्न चाहनुहुन्छ अथवा बिजनेसलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो नेटवर्क बढाउनै पर्छ okay network is the oxygen भन्छ नि लास्ट टाइम हामीले चाहिँ विवेक बिन्द्रको डक्टर विवेक बिन्द्रको चाहिँ ट्रेनिङ हेर्दै थियो र उहाँले फिफ्टिन नम्बर पोइन्टमा यो कुरा भन्नुभएको थियो कि नेटवर्किङ इज अक्सिजन कुनै पनि बिजनेस विदाउट नेटवर्किङ हुनै सक्दैन यदि विदाउट uh, लाइक तपाईँले चाहिँ विदाउट नेटवर्किङ के गर्न चाहनुहुन्छ इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ द सिम्पल थिङ भनेको चाहिँ go to job and get a job है सो जब गर्ने नाइन टु फाइभ आफ्नो टाइम स्पेन्ड गर्ने देन मेक मनी गर्ने ओके सो यदि बिजनेस गर्नु छ भने एन्टरप्रेन्यर्स हो भने चाहिँ we have to build network okay your network is your network so build your network okay and seven point म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु promote yourself and your business promote yourself and your business entrepreneurs ko most of the tapaiharu entrepreneurs heर्नुहोस् they are promoting their self okay themselves and also they are promoting their business यसले के गर्छ त तपाईँको चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रमोट अथवा गर्नुभयो भने इट बिल्ड ट्रस्ट इफ तपाईँले आफ्नो बिजनेस प्रमोट गर्नुभयो भने it build trust okay so जब तपाईँले मार्केटमा प्रमोट गर्नुहुन्छ ल्याउनुहुन्छ यसले के गर्छ क्रस गर्छ र यसले चाहिँ तपाईँको बिजनेस ग्रो गर्नमा चाहिँ ठुलो मद्दत पुग्छ okay if you are entrepreneurs please यो एकदमै तपाईँहरूले पनि विचार गर्नुहोस् promote yourself and your business okay And the eighth rule is do hard work. Do hard work. भन्नुको अर्थ के हो भने nothing will change drastically. केही पनि तपाईँको चाहिँ drastically change हुँदैन it takes time, it takes money, it takes energy, it takes skills. धेरै कुरा यसमा चाहिँ लिन्छ ओके धेरै कुरा सो तपाईँहरू लाइक कुनै पनि कुरा म्याजिकली हुन्छ अथवा अफलाइन अनलाइन हुन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ लागि भन्नुभएको छ इट नेभर बी लकिली हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ त्यस्तै लक्कीले भाग्य चिट्ठा भन्छ नि त्यो किसिमको भयो भने चाहिँ त्यो हुनसक्ला बट त्यो भनेको चाहिँ zero point zero zero zero no chance I think so we have to do hard मेरो अलिकति म ब्याकग्राउन्ड सेयर गर्न चाहेँ लाइक मैले भने नि मेरो थुप्रै ब्याक स्टोरीहरू पनि छ तपाईँहरूले त्यो स्टोरीहरू पनि यदि चाहनुहुन्छ भने obviously more about me inform हुन चाहनुहुन्छ भने मेरो स्टोरी पनि छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ लाइक मैले यो अनलाइन स्ट्रगलिङ फेजमा चाहिँ धेरै स्ट्रगल गरेको थिएँ है तपाईँको चाहिँ बिहान कलेज एन्ड डेमा लाइक जब एन्ड रातिको नाइटमा टेन पिएममा चाहिँ छुट्टिँदैन आफ्टर चाहिँ तपाईँको बाह्र एक दुई तिन यसरी चाहिँ एक्स्ट्रा रातिको समयलाई चाहिँ म हस हसल गर्थेँ अथवा I was hustling at that time so we have to do hard work, okay? Number eight and number nine, learn how to manage risk, okay? We have to learn how to manage risk. Uh, Donald Trump भन्छ नि बिजनेसम्यान भनेको चाहिँ जसले चाहिँ प्रेसरलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ उही नै एउटा बिजनेस गजबको बिजनेस म्यान चाहिँ हुनसक्छ भन्छ नि so learn how to manage risk okay मैले भनिहालेँ नि क्रिटिसिजम आउँछ डिफ्रेन्ट कुराहरू आउँछ होइन so how to manage that अथवा चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरूको चाहिँ रिस्क आउन सक्छ त्यसलाई तपाईँले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ so learn how to manage risk okay number ten भनेको चाहिँ स्टे इनोभेटिभ विशेष गरेर अरू फिल्डमा हुनसक्छ बिजनेसम्यानको लागि युज हुनसक्छ बट एउटा एन्टरप्रेन्यर्सले चाहिँ नि इनोभेटिभ माइन्ड सेट राखेन भने अथवा चाहिँ टाइम सँगसँगै एडेप्ट गर्न सकेन भने चाहिँ सर्भाइभ हुन धेरै गाह्रो हुन्छ मिन्स के हो भने एभ्री डे नयाँ नयाँ इनोभेटिभ नयाँ नयाँ क्रिएटिभिटी चाहिँ देखाउन आवश्यक छ ओके यसले चाहिँ बिजनेसलाई नेक्स्ट लेबरमा पुर्याउँछ okay so number ten stay innovative number eleven take care of yourself भन्नुको अर्थ एउटा सफल एन्टरप्रिन्यर हुनको लागि चाहिँ तपाईँले पैसा मात्र कमाएको हुँदैन यु हेभ टु केयर यो होइन तपाईँले चाहिँ मेन्टल्ली तपाईँ स्ट्रङ हुनु पऱ्यो ओके फिजिकल्ली स्ट्रङ हुनु पऱ्यो स्पिरिचुअल्ली स्ट्रङ हुनु पऱ्यो ओके सो यो कुराहरू गर्नको लागि के गर्नु पऱ्यो त you have to manage by time होइन we have to manage everything जब हामीले हरेक कुरालाई म्यानेज गर्छौँ अनि यो कुराहरू हामीले एचिभ गर्छौँ it means we care ourself होइन खानाको लागि होस् होइन हरेक कुराको चाहिँ we have to manage our time so take care of yourself यसले चाहिँ ठुलो हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ तपाईँलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ so this is rules for you guys okay and number number twelve don't fear the critics okay Grant Cardone भन्छ नि criticism is the sign of success है लाइक क्रिटिसिजम आउँछ सुन्नै पनि फिल्ममा तपाईँको चाहिँ तपाईँ अहिले नै युट्युबमै हेर्नुहोस् भगवान् रामको नै तपाईँको नाम लियो भने अथवा चाहिँ भिडियो हेर्नुभयो भने जेजसको नै भिडियो हेर्नुभयो भने बुद्धको नै भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँ डिसलाइक आइराखेको हुन्छ भगवान्लाई पनि डिसलाइक आइराखेको हुन्छ सो इट मिन्स हामी त मान्छे हो है क्रिटिसिजम आउँछ बट त्यो क्रिटिसिजमलाई तपाईँले कसरी चाहिँ नेक्स्ट कन्भर्ट गर्ने अथवा चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कन्भर्ट गर्ने त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो okay don't fear the critics है जुनै पनि बिजनेसमा क्रिटिसिजम आउँछ र क्रिटिसिजमलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी अपर्च्युनिटीमा चाहिँ we have to convert it okay number thirteen number thirteen so what you get okay so what you have got भन्नुको अर्थ के हो भने तपाईँले जब मार्केटमा आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ तपाईँले जब मार्केटमा सो गर्नुहुन्छ आफ्नो सक्सेसलाई then you will get attention okay Grant गार्डनको यो बनाइ पनि हो र मलाई पनि एकदमै यो मनपर्छ टच गर्छ किनभने यो कुरा मैले पनि फिल गरेको छु okay so so what you have got है देखाउनुहोस् प्रेजेन्ट गर्नुहोस् आफ्नो लाइफ स्टाइल प्रेजेन्ट गर्नुहोस् भन्नु अर्थ तपाईँ लाइक केही नगरिकन आफ्नो लाइफ प्रेजेन्ट आफ्नो लाइफ स्टाइल प्रेजेन्टेसन गर्नु चाहिँ बेकार हुन सक्छ if you are doing something some innovative thing some creativity अथवा चाहिँ सम इन्भेन्सन अथवा चाहिँ some online marketing, some offline business, present yourself. Otherwise, so more and more people's. It will give you attention on your business. Right? So, यही नै भन्न चाहन्छु तपाईँलाई thirteen rules and fourteen rules carry with yourself confidence तपाईँको सिक्सटी पर्सेन्ट चाहिँ सक्सेसको सिक्सटी पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको कन्फिडेन्स नै चाहिँ डिजर्भ गर्छ कन्फिडेन्स कसरी बिल्ड गर्ने ओके कन्फिडेन्स बिल्ड गर्न थुप्रै यसको चाहिँ प्रक्रियाहरू छन् म अलिकति हाम्रो अनलाइनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने कन्फिडेन्स बिल्ड गर्नको लागि you have to attend seminar webinar होइन अनि Uh, different online business, online marketing, digital marketing, affiliate marketing, and some book or study garden. Like two book or signs on a please bonus. I will share you more provide girls you obviously. Okay, so carry yourself with 100% confidence. Okay, 60% your success goal deserves a confidence. Like So this is the rules for every hustles hustlers है एन्टरप्रेनियर्स सो यो छ एन्ड फिफ्टिन रुल भनेको चाहिँ नेभर मेक एक्सक्युजेस भन्नुको अर्थ तपाईँलाई चाहिँ इङ्ग्लिसको प्रब्लम छ तपाईँलाई चाहिँ टेक्निकलको प्रब्लम छ तपाईँलाई चाहिँ ग्रामरको प्रब्लम छ तपाईँलाई चाहिँ मनीको प्रब्लम छ अथवा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ केही न केहीको मान्छेलाई प्रब्लम भइराखेको हुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँकोलाई चाहिँ कोरोनाको प्रब्लम छ ओके यस्तो प्रब्लम लाइफमा आइरहेको छ हेर्नुहोस् टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूमा के भयो डिजास्टर नेच के अरे भूकम्प अर्थक्विक गयो अनि अहिले के भयो कोरोना आयो यस्ता कयौँ समस्याहरू अझै पनि आउँछन् सो यो कुराहरूबाट चाहिँ भएन ऊ भएन भनेर चाहिँ तपाईँ एक्सक्युजेस गरेर पछाडि हट्नुभयो भने चाहिँ you will be always back so मैले अनलाइन मार्केटिङ स्टार्ट गर्दा न मलाई टेक्निकल स्किल्स थाहा थियो न मलाई चाहिँ राम्रो इङ्ग्लिस बोल्न सक्ने क्यापेसिटी थियो न मलाई चाहिँ आफूलाई प्रेजेन्टेसन अगाडि बोल्न सक्ने क्यामरासँग फेस गर्न सक्ने त्यो क्यापेसिटी थियो एभ्रिथिङ एभ्री डेको प्र्याक्टिस र लर्निङ नै सक्सेस हो So never make, make excuse, my friends. Thank you so much अन्तिमसम्म तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई हेरिदिनु भयो र आशा छ यी रुल्सहरू तपाईँहरूले चाहिँ आउट गरेर आफ्नो वालमा पेस्ट गर्नुहोस् र के अन्य कुराहरू थुप्रै हाम्रो डिटेल्सहरू यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने हाम्रो डिस्क्रिप्सन पनि चेक गर्नुहोस् डिस्क्रिप्सनमा पनि धेरै कुराहरू हामीले राखिराखेका हुन्छौँ सो तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम अनि युट्युबमा लिङ्किडिनमा ट्विटरमा anywhere thank you so much सबैजनालाई see in the next video भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच